А сейчас где? А, <clears throat> Магнитогорск, Челябинская область, Урал. Э, когда присоединились войска войскам РФ? Доброволец? А, да, я доброволец. Пошел по своей основе душевной. Все это посмотреть, увидеть, убедиться, <clears throat> сопоставить все. Ну да, это, думаю, у меня это удалось. Хотелось бы, конечно, чтобы это лучше было, преподносилось нам. Ну, политика. Не могли раньше никак ничего с этого ладить. Вот приходится как бы нам страдать. Что, что нас значит по простоте душевной? <clears throat> По простоте душевной? <laughs> Как? По-честному. Ну, э, ну, а сколько обещали платить на контракте? Ну, здесь больше не за денег. Но деньги, не, ну сколько обещали? Деньги всегда влияют роль. Где-то около 180 тысяч рублей. А когда подписали месяц. контракт? 9 <clears throat> сентября. 9 сентября, да? А да? А когда взяли плен? 24 сентября. А где? Какое направление? <clears throat> Донец, Луганск, направление на Харьков, <clears throat> Ямполовка деревня. А какая должность была? Младший сержант, старший наводчик. Наводчик чего? БМП. Ну, я сам сам инструктор, это у меня призыв такой был, угу. должностей не было. Но я служил сам инструктором по моей основной специальности военной. Обстоятельства какие взятия в плен? Повторите? Обстоятельства взятия в плен. Обстоятельства? Коротко очень. Не в то время поехали, не в то место. Э, получается, надо на Луганск уходить, да, угу. перебазировка. Ну, так точно там ничего нам не рассказывали. Ну, поехали через Харьков на чужую территорию, вражескую территорию, как нам говорили, вражескую, на чужую территорию. И это, попали под обстрел, не подготовленные никак. И 200 и 300 большинство в плен попало. Техника уничтожена, нас к нам лояльно отнеслись, МКО «Мясанчасть», и вот я жив, а так и на себе это крест уже давно поставил. Думал это. Как преподавали нам, как преподносили то, что война серьезная и, <coughs> короче, мало, наверное, вряд ли выживешь. Вот. Тем более без подготовки такое себя не защитить. И получается, в вечернее время ничего не могли сделать, вообще никак. Ранение есть, да? Да, у меня ранение. Какое? осколочная рука, осколочно ранение в левую кисть, да, <clears throat> уже вот 4 месяца я все жду, когда поеду домой, будет обмен, чтобы руку восстановить, если получится. А так, конечно, я сварщик, теперь уже варить не буду, буду это этим самым, как его, инвалидом. А сколько сварщиком зарабатываем в Магнитогорске? Ну, я по вахтам езжу, по, почти по всей стране в основном, как бы так. Поэтому семьи у меня нету. Да, пять лет мы в, э, в Татарстане. В Татарстане пять лет заводы строил. Все для, как сказать, для людей, для народа и для <clears throat> начальства. Ну, семьи нету. Ну вот все, уже как бы 45 лет хватит уже, наверное, горячий стаж, пенсия есть. Надо лично убедиться, вот посмотреть, как что. Ну, если бы, конечно, не отношение к нам такое местных и жителей, и <clears throat> местных войн, э, э, воинов, да, я бы, наверное, это, как сказать, руку потерял бы, загноилась и отрезали выше бы, наверное, руку. А так еще можно. Показывать не буду, наверное, что верить На, на, нормально, типа, отнеслись, да? Да Украинцы. вообще нормально отнеслись. Я сам стану что-то, людей спасал. Раньше в Югославию служил бывший, в Югославии, Босния Герцеговина доллары получал. Так что как бы при НАТО думал, что возможно здесь и так тоже будет, но много я ошибся, конечно, такое дело. И парней очень мало, и это уже старые. Парней молодых очень много. Погибает, погибает, и ну как... За ошибок, конечно, государства. Вот. А сами они не желают ничего этого видеть. 21 год, 22 года, их в танках горят, и еще их спасают, пересадки кожи делают, короче, да. Украинцы? Украинцы, прям, могу сказать, даже в Харькове, сколько месяц лежал, руку не отрезали, сэкономили, так что шанс есть у меня. И так не я один, таких очень много. Очень много, очень много, очень много. И так что я так пытаюсь сказать, э, коротко и ясно, без какого-либо давления на меня, э, через нас Украина хочет донести правоту их ихних целей. Вот как и на что. Я считаю, что этот шаг правильный, очень шаг правильный. Так что пускай государство наше, начальники все эти, власть наша, как-то этот вопрос пересматривают, решают, как бы нормально такое дело. И воевать никто практически не хочет, никто, никто не, никто не хочет. В таком возрасте, как я. Да, потому что у нас жизненные устои, правила есть, справедливость в душе есть, мир, мир бы добру. Да, еще бы на, в России было бы, что нас же газ проводили и квартиру выделяли. Я 25 лет горячий стаж уже прошел, 20 лет у меня сварщиком, я бы квартиру хотел. А тут думал, ну, вам посмотрим, тоже как бы 600 тысяч, может, комнату куплю. Заодно тоже плюсы. Ну, как бы так вот получилось. Короче, ну, короче, ну. В общем, грубо говоря. Резюмируем. Информации побольше надо нам. Выводов, Цель захода лова. А? Цель захода деньги. На квартиру же Цель хотели захода? купить. Ну, потому что ну, мы такие люди, что это ну, <clears throat> знаем политику, не знаем за, за земли война, так что нам, конечно, деньги. Пришел, никого убивать не хотим, и нормально, чтобы точка базирования. Забазировались, никого не пускаешь. Пугнул, пугнул, пугаешь, пугаешь. Я думал, так будет все. Как силы стабилизации. Как надо, то он, а он, да. Какой нафиг? Бас-бас, крейси, все, короче. И ладно, хоть вот живой. А, а разобрались, что, здесь происходит? А? Разобрались? Я, -то? я точно уже разобрался. Так что здесь происходит? Земельная власть, не, не тот, никто, никто не хочет уступить, никто никак не хочет признать какую-то там правду, хотя эта правда, не знаю, и тысячи лет раньше менялась. Потому что... Короче, без лирики, а? Вот никто это. не хочет. Без этого, без лирики. Кто напал? А? кто напал? Ну, я не могу это сказать, как ничего, я интернет не смотрел. Ну, как кто напал, не знаю. Кто напал? Вот, вот а, я считаю так, что я пошел. 8 лет нам преподавали, как и преподавали. Почему, ну, с одной стороны, мое мнение такое, почему нельзя в составе Украины, чтобы Донецку, Луганску дать, как э, сказать, независимость? Так да. могли дать. В составе Украины? Конечно. Закон Украины знаете? Чтобы был знаю, проведен... Ну, чтобы... Никак. А, ну, вы не знаете, зато пришли с пулеметом изначально 8 лет вот не давали, вот, вот за этого я... В смысле не давали? Кто не давал? Нет, сейчас у меня другое мнение. Вот. В составе Украины хотели Донецкую, Луганскую. Не получилось, они хотели сами, чтобы у них была, как сказать... В смысле, кто не давал? Кто не давал? А как нам преподавали, это Украина, сами украинцы. Это Киев. Закон, вы, вы закон Киев. знаете, что нужно, чтобы провести референдум? А... Вот это я не знаю. Не знаете? Вот Украина должна проголосовать. И нормально бы это было. Ну, по идее, как бы, да, согласен. Да. Ну, по идее, не только Украина, а именно самое вот, правильное, да, вот я с чем, конечно, согласен, то, что не в полном составе. Вот Луганск, я знал луганских пацанов, донецких знаю. Если бы все, вот даже бабушки, девушки, все бы проголосовали, 90%, 80%, я вот уверен, что войны бы не было. Осталось а бы на при Украине, Донецк, Луганск при Украине бы осталось. Слушайте, а вы хотите, Это чтобы... мое мнение. А, а у вас какое мнение? Вот Каталония должна быть в составе Испании или отделиться? Каталония там в Испании она? Да. <laughs> Как вам сказать, не знаю. Вы же геополитики там все. Ну, кто все? Я ну, все россияне, все геополитики. Я только могу... Вот Каталония, Каталония, ну, чтобы делилась или оставалась в составе Испании? Я вообще хотел бы, как если взять пример, короче, вот 90-х э, годов. Каталония. Вопрос о Каталонии. Вопрос о Каталонии. Где она вообще находится? Только Каталония. Зато о Украине все знает. А? Каталония, Каталония. Не знаете, что даже такое Каталония? Я, да? я в гостях-то не был, первый раз приехал-то. У нас каким как получилось. Не, зато Украина вот всех как бы гребет, да? Что в Украине происходит? Да нет такого у нас, ничего такого не преподают. Просто помочь людям, потому что вы угнетаете, преподавали, что Украина угнетает так это, вы в это верите? жителей. А? Вы это верите, что мы угнетали? Все, нет, теперь это по-другому мысли и мировоззрение другое. Я нацист? Нет, вообще, вы что, Нет, не, такого даже надо. И понятие Бандеры другое здесь совсем. Какое? А? Кто такой Бандера? Батька Бандера, который был, он сплотил и вывел, и нет, это получается, к нам относятся нормально и за свою землю вы воюете. Это однозначно. А то, что вот не получается, как сказать, договориться, и чтобы отошло все, как стало на свои места, земля, чтобы осталось, это я ничего сделать не могу. И Путин там не отступится, и это будет продолжаться, и война будет. Так что, пацаны, это лучше обдумать все, посмотреть нормально. Так что я вам выживу, это уже много стоит. Ну, такое мнение. Как так что сами, говорят, сами как разбирать. украинцы говорят? Украинцы? Это батько наш Бандера. Да. Дальше. <laughs> Украина мать. Мы за Украину. Мать будет твою мать. Все правильно делают да. украинцы? Так что я считаю, это а хочу. Я, у меня по работе, и это э, с пацан-сварщик, в семнадцатом году, все, пять лет, четыре года в Татарстане строил в ферме. Нормальный пацан, домой не мог полгода приехать. Как так? А вопрос, так? вопрос. Нас ушла. Вот э, сейчас под э, Рождество католическое, да? Да, всех поздравляю со вступающим. Стоп, стопа. Большой подарок. 100 тысяч русских солдат умерло. За что умерли... Да, видно по телевидению. Да, за что умерли все эти россияне вот здесь, в Украине? За бардака. Вообще непонятков этих для них, за бардака. Где-то, блядь, даже, можно сказать, они не хотели, насильственно их призвали, так сказать, это неправильно. За... Из-за бардака где? В, России с войной вот этой. В России бардак именно по поводу войны этой. Бардак. Конкретный бардак. И пацанов призвали, я не буду лично с вами раскидываться, многие вообще не хотели, многие не хотят. Так что вот это неправильно. Вообще, все практически не, не, не хотят на войну а идти. А почему никто не восстанет? Вот давайте... И 45 лет, и 47 лет, и в 42 года. А так? почему никто не восстанет в России вот да против как, правительства? Так, мы же в России, у нас власти нету. Как восстать? Ну, что? Власти нету? Да, тюрьма, тюрьма будет. Да, а царь есть? Ну, Можешь меня поставить за что-то, не знаю за что. Царь есть? Царь? <laughs> царь, президент у нас. Ну, это как бы номинально президент, да? Но ну, так как бы царь. Ну, как? А у вас как? А у нас президент, у нас выборы. Вы на выборы ходите? Ни разу не был. А, а мы ходим. Уже на не знаю сколько. А почему? Да потому что политику не люблю. Не, не вообще. Ну вы же сейчас политики. Не матерю там дома, когда один. Не буду говорить, чтобы все хуже не сделали. Да можно материться без проблем. Нет, да, фильм, типа, YouTube, ну, нельзя так. А мы запикаем. Надо А? Мы запикаем. Не надо запикать, говорите все как, показывайте все как есть нафиг. Так что, <clears throat> лишь бы не приболеть нафиг. Так что <clears throat> президент – это сто цари. Что у вас, что там, то есть равно власть все любят, власть всем нужна, конечно. А, я бы хотел тоже власти, но в отношении себя и армию свою я тоже бы хотел. Для самозащиты, защиты хороших граждан, за справедливость. Вот, так что все равно. А война, может, там нужна, не нужна, но не такая абсурдная. Просто раз – иди, раз – иди. Как-то как раз я, это вот я раз и пошел. Я пошел, ну что бояться-то? Я уже свою отоптал по жизни. Тут раз такое дело вообще. Куда чего, как оно, что светит, что не светит. Что, а мирные жители вообще хорошие. И угощают, и подкармливают, и мы с ними. Так что вообще это и... Хотите что-то украинцам Здорово. Сказать? А? Украинцам что-то хотите сказать? Украинцам, ой, большое спасибо, конечно, скажу, и мирным жителям, и вообще вот саму Стутеру, который меня вытащил в лесопосадке и подорвал сюда. Да и вообще лояльно относится. <clears throat> Видите, без синяков, лысый. Так что, ну, кости нормальные. Так что это очень хорошо. И все с тех времен из Севастополя у нас тут командир-то, который и понимает с военных действий еще и к нам относятся, главное относиться хорошо, и к тебе хорошо будут относиться. А то, что политика, здесь понимают. Вот это мое мнение, точно. И я уверен, что э, на долгое время это бесполезно. Пока у нас на верхушке там э, чистка не будет какая-нибудь нормальная, <clears throat> кандидаты по всем, и когда не будут приниматься правильные решения, правильные решения и договорные с другими странами. Почему другие страны там э, хорошо живут? Мы тоже неплохо, но у нас много не хватает, ущемляется газ, дом дали бы, это бы дали. И больше простора для сельскохозяйственной части этого. А вот не стыдно, а вот э, там ни все хорошо со мной, а? Ни разу не было еще. А перед украинцами не стыдно? Вот что зашел, воевали и так далее. Куча народу выехала. Я же объяснил, что воевать. Я, я зашел, как нам преподавали, защитить тех людей, которые как как ну, как, человек, вы, когда что-то понимает, осознает, осознает, да. то можно ну хотя бы сказать, дорогие украинцы, простите, мой народ, который мой... под пропагандой сюда заходит. Ну, хоть это можно сказать? Да, мой нормальный народ, как бы, с одной стороны, и твари если все. Но да, а как нормальный, нормальный народ, народ, если вот идет и... Начальство, как идет, а вот я за себя, да. что-то, если не так, могу измениться. Но я с целью не убивать сюда пришел. А что делать? Если бы <clears throat> силы стабилизации. Я пришел... Какие силы стабилизации? Защитить Донец, Луганск. Да у себя да. стабилизуйте. Потому что библиотека какая-то была, там ноги под иголки сували, там пальцы Где? отрезали, мучили, так нам преподавали. Парень Терей у нас показывают так вот. Вот это все припадает. В жопе паяльник есть? Вот сейчас вот, сидите типа на паяльнике. А то пена, блядь, там то заклеит. Ну, вы, вы сидите на паяльнике сейчас? Да никак нет. Все нормально? Кто-то мучит? Нет, нет, нет. Еще бы сигареты выдавали, а то наши там уедут, короче, и наврут много чего. А здесь сигареты даже давали в сезон. Вот это вот очень помогло бы. Ну, курить, тоже такая А, русский, а русский, россиянам что-то хотите сказать? Русским россиянам, я же уже все сказал, с наступающим Новым годом. И больше вам информации, не бойтесь ничего нашего государства, не бойтесь. Больше информации и делайте свой выбор. На войну не ходите. Это <clears throat> пока сами не решат они все, здесь дурдом. <laughs> Таким словом скажу. Россия должна... YouTube же. YouTube. Россия должна э, Я покинуть сейчас... территорию украинской? Да? Да пускай их, пускай сами все решат, пускай это, заберут свои земли. Главное, чтобы народ донецк Луганск, сами снова проголосовали, как мне есть, прекратились обстрелы, и все, как это все справедливо, и все, и пускай стоит. Дальше Донецк, Луганск и так далее. Вот далее это вся байда. Как еще, а больше ничего же не знаю. А там это все ваше, и это ваше. Да Донецк, Луганск тоже наш. Донецк, Я Луганск знаю, тоже они... наш. И Украина бы дала проголосовать, если бы не вписалась Россия. Россия писала в 2014 году. Ну, начали раз в 2014 году, он, много говорят, это Украина стала и прям Донецк обстреливать было <laughs> дело такое, да? Говорят. Вот так пацаны работали. Ну, так вот там слышал я. А так, с другой стороны, это... Как обстреливало? Ну, пускай решает вопрос с Донецком, с Луганском. А это Сука, Украина сама осталось. решить может без России? Да, может, может. Может, правильно? Да. А почему не давали в 2014 году? Я спрашиваю, Украина сама может решить вопрос а Донецка и Малогетска? Раньше, а? а потому что Россия зашла. Контроль под границей Украина Потеряла? Ну, это я как бы так. Оружие давала Россия или нет? Да, а, войска были введены наемники. И так вот. С 2014 -го года, правильно? В 2014 году, да. Ну, то есть Украина могла бы решить эту проблему, если бы не а Россия? Что не решили этого вы так? Надо было Россию в сторону, все, это наше, все, как бы. Да не дали, не дали, Россия. зашла и так далее. Ну, это политика в это, земли, нафиг, что непонятно. В Югославии такое же, пускай все распределилось, все бы мусульмане, все бы мусульмане, и все, и поэтому все до сих пор там, не знаю, все, война-то все идет. А там бы хорваты, все бы мусульмане. Там все нормально. Kosovo, ну, сейчас-то нормально, я не знаю. Это было когда? 25 лет назад, 20 уже. Так Без что... России Украина могла бы разобраться с Донецком и Луганском сама? Могли бы разобраться, конечно. Вот ну, все, вся причина Это, в России. Да, не знаю, что. Разобрались бы, все нормально. И, и не водили бы, кстати, да, да. И не надо было водить, и потихоньку бы разобрались. Если там уже, ну, не знаю, если просто, оста... а вы лично за что воевали? бы... Вы осталось... лично за что воевали? Почему сразу, что я воевать? За Убедиться я пришел, не только из-за денег. В первую очередь я пришел убедиться правоту, как с народом здесь поступать, Кто прав? что делать. Кто а? прав? Кто прав? Ну ничего такого не слышно, ничего такого не Кто видел. Прав? А? Кто прав в войне? Прав в войне? Да. Пускай сами разбираются. Кто там, прав в войне? Кто, виноват. кто прав в войне? Не, война не нужна. это. Сразу кто говорю. прав в войне? Как, какая Нет, страна? Вашей земли вы правы. Спасибо. Вы правы, ваша земля, вы правы.